Boa noite, Brasil! Boa noite! Mundo de televisão! Eu quero dar um abraço para caravana da educação e tecnologia! Eu quero salve para cada de nós mesmos e nossos relacionamentos! Um beijão o pessoal da liderança. Tamo junto, Tamo junto é claro, o pessoal da natureza. Com sua licença. Muito obrigado, muito obrigado. Nessa noite de hoje, nós temos uma presença muito especial aqui por entrevistados da noite. Eu queria pedir aí uma calorosa recepção. Pela senta aí, temos muita coisa para falar, faz tempo que eu não te vejo, hein? Por onde é que você tem que andar? Eu que você tem visto na floresta? Dá um exemplo aí. Ele ajuda a gente, ele ajuda a gente a mandar me chama de luz. Olha Me chama de luz. Muito bem. Vamos lá. E você também, eu soube que você andou encontrando aí uma pessoa importante, uma figura ilustre. Conta aí como é foi esse encontro, Chapéu. Meu bom! Essa eu quero dar Uma de palmas pro Lobo. Nossa, mas eu só te perguntar uma coisa. Assim, É, boa noite, senhor. Meu seu... Tudo bem aí? Tudo ótimo. Eu não sei se... Ô, produção! É, tá tudo bem mesmo? Então, conta aí como é que surgiu essa amizade, seu louco, porque eu conheci uma outra história de vocês aí, isso para mim é bom. Intriga da oposição. Porra, <laughs> intrigas. A verdade é que eu sou guardião de uma floresta há muitos, muitos anos. Tem muita gente estranha na floresta. E este ser aqui, adorável, reconheço, mas um tanto quanto desavisado. deixa papel de palma, um monte de coisa estranha, coração bom, mas olhar, finalmente, mas não, não acordava, acordava, não acordava. Uma hora eu estou assustado, Tive que assustar. Cheguei. Estou, estou, sem cura. E fiz uma cara de feia, eu sei todos os dentes. eu entendi é uma coisa. Eu sou bravo pra valer com quem suja minha floresta. Eu assusto, eu mostro todos os dentes, mas nem sempre eu como. <laughs> Thank you.